tady je cyklostezka. Uh-huh. Mhm. Byla nějaká polňačka. Asi to se vrátíme a zkusíme to po té cyklostezce. Vy.